了！哇塞！Oh my god, Oh my god. Oh my god. muito recatada. Ô, oh, shit! Mandira, mandira. भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये लो पूरा पूरा ही देखो ये सर देख रहा हूँ मैंने मैंने कर लिया काम मैंने काम कर दिया खड़ा वो वो वो देख देख देख देख रहा हूँ रोड भी आ रहा है ओए रोड भी incredibile, di drammatico. Madonna! È pazzesco! Incredibile! Ma è rimasto qualcuno dentro! Fuori! Chi c'è? Chi c'è? Via! Oh, no, no, no. भुइँ तर्किन्छ hamonka. Hamonka. Ukasay ko ti puluwasay. Primer taraf ni China karo ina pag ni ayak ko ran na iba napti apa ko. Ya man. Yes. ਜੀਵਨ ਸਭ ਕੋ ਮੰਗ ਰਮ ਆਈਆਂ ਜੀ ਲਿਆਈਆਂ ਦੀਪੇ ਆ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਹਫਤਾ ਪਰ ਖਤਮ ਉਹ ਫੇਰ ਫੇਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਓਏ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੱਜੇ ਯਾਰ Yok, sımasık bu. Sımasık. Lokma daha sonra. Hadi oğlum. Şöyle. Ramazan. Thank you. कितना ख़तरनाक खौफनाक नज़ारा ये देखिए